qué rico. Con ay, qué rico. Con ay, qué rico. Con ay, qué rico. Leker, när motståndet vi leker, vi sitter här i viken. När motståndet vi leker. cuando tú sopi, bye bye cuando tú sopi, bye cuando tú sopi, cuando tú sopi